кеш сағынып тағы ән арнасам бұрынғыдай жаныңа бара алмасам саған арманды таба алмасам кеш ойымды жасырмаған жолдарымды гүл сыйлап құшақтаған қолдарымды Есіз ғашық болғанымды кешіру олар қиын емес бақыт деген тек қана сүйу емес менің жүрегім енді үйімде кеш жанбайды сөніп қалғын жалын қайта бастайсың махаббаттың жолын қайта абайлап жүрші